Abi çalışmanız normal değil mi? Yaşka. Yani doğru ya. Yani yanlış anlama. Gelinin yanına da gitsin. Gelinin yanına da gitsin. Hemen sana bir alıp var. Gitsin sen tut onu. Gel biz elini oradan. Thank you. اللي بينطط بينطط اللي انا رمضان تجلى وابتسم